você quer. Mami, tú solo escribes. Mami, tú solo escribes. Bien monga. Bump, bump. Bien monga. Bien estúpido. Bien monga. Bien Mami, tú solo escribes. Mami, tú solo escribes. Bien monga, ga.